Привет, меня зовут Дмитрий. вы на канале Lightpasting Crash. С 2010 года мы с друзьями занимаемся рисованием светом на длительной выдержке фотоаппарата. На нашем канале вы найдете авторский контент по искусству, примеры стоп-моушен анимации, а также видео из наших воркшопов, которые может посетить любой желающий. По ссылкам в описании наши социальные сети, а также чат Telegram, в котором мы ежедневно общаемся с подписчиками на тему нашего искусства, а также поиски новых идей. Присоединяйтесь к нашему искусству, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Увидимся. Пока.